Welcome to Zion. Kembali lagi kita di One Minute Rema dari Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kerajaan sorga adalah satu misteri bagi banyak orang. Kenapa? Karena tidak datang dengan tanda-tanda lahirnya. Yesus itulah kerajaan sorga itu sendiri. Dia tidak datang dengan tanda-tanda membawa mahkota, pemerintahan di dunia nyata secara real datang dengan tanda-tanda yang diinginkan oleh orang tidak. Dia datang sebagai benih kerajaan. Dia datang dalam hidup Anda dan saya sebagai benih yang dilahirkan, yang akan masuk dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang akan mentransformasi hidup kita. Kenapa itu menjadi misteri? Karena tidak ada hal-hal lahiriah. Jadi jangan kita berpatok kepada hal-hal lahiriah kalau ingin mengerti kerajaan Allah. Haleluya.